Ветчина цельномышечная или цельнокусковая из свинины. С пикантностью любимых специй. Отличный запах, превосходный цвет. Вкус тоже неплох. Мягенькая, эластичная. Сделана, кстати, полностью в духовке. При ее приготовлении был небольшой нюанс. Полностью готовую ветчину я чуть-чуть заколеровал при 200 градусах в той же самой духовке. Этот момент можно отпустить, она и так была готова. Как делать? Смотрите.